Hola, en esta ocasión vamos a ver los peligros presentes en tres productos de uso doméstico. Veremos qué ocurre con un juguete eléctrico, con un patinete y con una silla de paseo para bebés veremos algunos de los peligros cubiertos por las diferentes normativas de, seguridad y cómo se cuantifican mediante ensayos de laboratorio según los métodos normativos. Para determinar si existe peligro de atrapamiento entre partes móviles, lo que vamos a hacer es determinar con ayuda de una denominada galga de accesibilidad si dicho mecanismo interior es accesible por parte del niño durante el uso. Cuando un juguete presenta un mecanismo sonoro, debemos comprobar si existe la posibilidad de que cause algún tipo de lesión auditiva en el niño. En este caso, el juguete presenta un mecanismo musical. ¿Qué tenemos que hacer? Comprobar que el nivel de presión sonora que se determina durante la utilización no es dañino para el niño. Como veréis se colocan micrófonos en todas las direcciones para medir el mayor nivel de ruido que se produce desde cualquier cara del juguete. Mientras el juguete funciona, comprobamos el nivel de presión sonora recogido por cada uno de los micrófonos que se utilizan para hacer el ensayo. Fijaros como conforme el juguete está funcionando, el ruido va modificándose. El nivel de presión sonora se mide en decibelios y aquí recogemos cada una de las medidas de los seis micrófonos utilizados. En los juguetes que se utilizan con pilas existe el peligro de calentamientos excesivos en caso de producirse un cortocircuito. Para comprobar que no pueden ocasionar una quemadura en el niño, tenemos que comprobar la resistencia de los materiales empleados. En este caso lo que vamos a comprobar es la resistencia que presenta la tapa de la caja de baterías a la propagación del fuego derivado de un posible cortocircuito. Vamos a aplicar el hilo incandescente durante el tiempo de ensayo y comprobaremos si hay o no propagación de llama. Fijaros como no hay una propagación de la llama, lo cual viene a decir que el producto cumple con este requisito. Con el patinete que nos ocupa vamos a determinar la presencia de peligros de bordes cortantes. Se hace mediante un ensayo normalizado que nos servirá para determinar si la piel del niño puede llegar a cortarse durante la utilización. Vamos a determinar si esta arista de la parte delantera del vehículo presenta un riego de borde cortante. Con ayuda de una cinta que simula la piel del niño, vamos a determinar si la arista del juguete puede llegar a cortarla. El ensayo se realiza colocando la arista en el extremo del equipo de ensayo. Lo que tenemos que comprobar es que la cinta no se ha cortado, lo que significa que la arista no es un borde cortante. En los puños de los patinetes se debe comprobar que los elementos de protección resisten en su alojamiento una fuerza determinada. En esta ocasión vamos a estirar del puño para comprobar que queda suficientemente protegido. Con esta determinación tratamos de comprobar que no pueden quedar al descubierto elementos metálicos que podrían dañar al niño en caso de caer sobre ellos. Vamos a hacer el ensayo que consiste en aplicar una determinada tensión sobre el elemento que queremos comprobar y determinar si se desprende o no. Como veis el resultado es correcto. A continuación vamos a ver el caso práctico de una silla de paseo. Para evaluar la seguridad de este producto aplicamos la norma europea e EN 1888. Este ensayo lo realizamos para comprobar que el sistema de retención es eficaz. Y en caso de caída, aguantará al niño en el interior del asiento. Si realiza un giro de 360 grados, en ambos sentidos, y tenemos un maniquí de ensayo de 9 kilos que simula un niño de más de 6 meses. Si el asiento fuera para bebés más pequeños, usaríamos un maniquí de 3,7 kilos. En el laboratorio realizamos otras pruebas de resistencia en el sistema de retención. Por ejemplo, en este caso, aplicamos 200 newton para comprobar que el sistema de cierre no se abre. Las sillas de paseo, como productos plegables que son, deben incluir mecanismos de, de bloqueo para evitar que se plieguen durante el uso con el riesgo de aplastamiento del niño en el interior. Debemos comprobar que al abrir el producto, al menos uno de los mecanismos se engrana automáticamente, como vemos en este caso, que está lista para su funcionamiento. Además, debemos comprobar que no se sueltan durante el uso por una acción involuntaria del usuario, por ejemplo, en este caso vemos que ambos dispositivos vuelven automáticamente a su posición original. Para evitar el peligro de caídas, las sillas de paseo deben de incluir un dispositivo de estacionamiento y freno. Esto evitará que en caso del vehículo en movimiento podamos pararlo para que no acceda a lugares peligrosos del entorno. Para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo de estacionamiento, realizamos este ensayo en una pendiente a 9 grados, accionamos el freno y comprobamos que permanece estático durante un minuto. En el asiento hemos colocado el maniquí de ensayo de 15 kilos y también se sitúa carga en la cesta. Los ensayos de integridad estructural se realizan para evaluar la resistencia del producto y de este modo en comprobar que durante la vida útil del, producto no se producirán fallos que afecten a la seguridad. Este es uno de los ensayos que se realizan, que es la resistencia del manillar, y simula cuando subimos y bajamos escalones con el niño en la silla de paseo. El ensayo consiste en un movimiento de subida y bajada del manillar alternativamente, que a su vez subirán y bajarán las ruedas 12 centímetros y en el asiento situamos un maniquí de ensayo que simula el niño de 15 kilos de peso. Estos son solo algunos de los peligros presentes en los productos de uso infantil que hemos visto. Antes de poner vuestro producto en el mercado, debéis realizar las evaluaciones de riesgo necesarias para comprobar que no hay ningún peligro en el producto que se pueda materializar en una lesión para el niño durante el uso.